Hey, eh, abalunji abatu wa online medias nkwaniriza nnyo mkwano hey, eh, nze ruth kaili nkuleetedde olunaku lwaleero omuyimbi hey? Eh, naye nga sinnamukuwa kansooka enkubuuzeeko oli otya bannaaye kyolina okunkolera kiri ekya subscribinga ku youtube channel olikinge okommentinga e, osheyaringe ka video katambule kaakati mukwano olwaleero nkuleetedde omuyimbi omuyimbi akutta ensonga ku tiktok gwatali ku tiktok nosubwa naye anyway tofaayo tosubwa kuba ne ku youtube kwali ne ku instagram nkuleetedde omuyimbi ow'amaanyi eyakuyimbira akayimba sente nina akayimba akakutomo babira bana uganda hey, eh, tuli okusupportinga music wa uganda nenga kyogenda okunkolera ogenda kujja ku youtube channel eno eh, kogenda okusanga buli kyakabi e buli kiri fresh buli ekyakagwawo kakati olunaku lwolwaleero nakunguza empaka wuuno makindye gyendi nga ndi mu studio ey'omuyimbi gwe bayita kididi hey, eh, kamukuwa akubuuzeeko munnange naye weerabireko mm -hmm. agamba atya ah, online medias mwebale kunsalako e, bamuyise kididi kididi dadi dadi kididi e, sente nina njagala mukazi gwenzina naye e, eh, bakongerako anti kididi owammwe nazze bakuba ndongo nabazinira bakuba ndongo nakukola ki nakubazinira mm. mbanyumizaki kayimba ako akayimba ako lwali lumundi ku instagram ndaba akayimba ndaba omusajja yefukula yefukula nebuuza yi uganda tuli kuki ndaokuwulira akayimba sente nina nje bulijjo nze kanesikawuliranga osobola okumbuulira gweoba aliokawulidde oba akakawulirako naawe abamu nkimanyi mwakakawulira kati ngaakogedde eh. eh, kakati kididi nsaba ombuulire amanya gamatuufu amanya amatuufu bampita matovu denis dankani mhm. matovu denis dankani okuva mu kika kya mukooki eh, eh, masaka laka ichotera yeji bakuzala mm. kati erimba kididi erinya kididi mm. liava kuchi erinya kididi nalijja mwana abaana okusomero bali banjagala nnyo ate nga nze ndiyanga nnyo abaana basinga basooka kuntuma kenzo ku byenkola nali nzina kusomero gye nasomera eyo nasomera sanje kabale sanje mhm. mitukula loodi ndowooza otegeera eh, kati gye nasomera eyo abaana basinga nga bampita kenzo kenzo kenzo era nakati bakyampita kenzo kuba nali nzina nnyo ate nga nzina ennyimba za musuuza za kenzo eh, kati ate nga nnina nesaati yange kusomero nagirekako ekigambo yanga kiidi kuva nga nakajja kusomero kendule eh, abaana ne baŋŋamba ah, ah, mwana ne mwana ebintu byokola nerinya kidi likusaana kidi kalaba ne bapita yanga kidi abamu ne mbakyusa obwongo ne baba muyakenza okumpita yanga kidi ajjukira nga nze bampita matovu denisani dankani ne ŋga wakisigwa atakana akakidi nengatako dine di ziri da, da, Dennis Dakani era e, eh, mama didi e, kididi kati era nenjanga kinyumirwa ninga e, eh, ngatandi kokoyita kididi kati buli obuli kulinya didi kanjeko dine didi Dakani Dennis kan kwateko diezo zemakola chi nendi fula kididi nendi gatta nyinege jinali gatta muli ne nyumira yo kididi nenga nali jamuli nyali yangire nyini e, Dennis Dakani e, e, kididi e, walibonda e, kumbe ina jeni e, e, ninga katika ndiye tume kakati omulabi ali eyo mm. ayagala okumanya akayimba sente nina eh. wasinzira kuki okawandi akayimba ako nze banesene ah, nino luyimba luvaibu yali yamanyi kuba producer kolo lunaku hmm. nali mugambo luyimba tuluwandike tuluguza moti byali awo ebyo nga njagala luguza moti nga so luyimba ne kasoto ne bakwaga kwa moti nakolako naye eh yensolo mutu kyali mugamba kino kinyuma mm. kali na lukolo luyimba nga vibe ze producer tukalumye mwa mu studio tutanzo kuba eh osegera vibe just bya kubera mu vibe manyo kuluma luma kubukola <laughs> kola ne mubera mu vibe wao buwa obwongo eh, osobola okwogera nebyotamanyi nkugambye vaibu nejja netukuba omuziki kira eh, bitisi natabuka kira bitisi tatabuse kira bitisi takubya eŋoma nze siyimba nga bwakuba sinalikodinga nyimba buyimbi yayiya ŋoma nimuyimbira mumatu eh, kira bitisi tatabuse jukira bwetyo bwetutandika ebyaffe nazimba eŋoma nenyuma jukira ate aide najja kati sente nina waluzanya ko emizanyo gino nga oli kusomero nga abana bangi bali eri mulayi namwe nga muli eno naye nga mukutakati oyagala ezange eh, eh, otegedde okategedde oh, akakazanyo kati eh. <laughs> najjukire vibe najijja eyo nali kusha ebitabikolyanga kyotera kyotinasomera kyotera primary nga tutambula kirindi kuvaku kusomero tutambulira mulayini nga tuli bangi tugenda ku kisaawo ebizanya Mhm, nga tuyita mumuluka nga batusaza nabusazi ba metron oh, eh, nasomera mumasomero ago agekyotyaga okusala ebisawe nga biri eri eh, eh, e anti era nemasaka nayo gyenayitira okujja e ne kampala kakati twagala kumanya otandika otya olugendo lwo olw'okuyimba olw'okuyimba nze najja mukibuga nga ndaba sina bwengenda tutandikira kuba natuukira wano mukibuga najja n'abaana bakaliyo kyokuva ekyotera nabasanga kabala bakayita hapekisi kikubo kigenda mitukula eh, bebandeeta era baali bandese n'okundeka takisi najigwa babugobi kumakya nga nze okusaba maama kuba baŋŋamba genda osabe maama wo mala okoleki eh, nate maama ye nga talina buzibu nga yanzikiriza dda kuba ewatata nali navaayo nga navaayo tebali bayawukana Eh, kati navyo wata ta nga ndaba emigo mingi okubanga ngenza embidongo nga tanzikiriza ngemigo giba mingi nenga ngendo wa mama eh, ah, ah, mama ye nga waletakwalagala na taata nayenga ye anjagala nga yakimanyi njagala nnyo omuziki eh. ngakimanyi njagala nnyo amazina nenge gyena mbeera erimba step mother tukubeera ne jajja nga mbeera wa jajja obimanyi ebyo nenga kangende wa maama nokusoma awo nali nkutadde kubanga tata yali ampeerera naye navaayo ere nga nkimanyi nyinza wa maama okusoma nkoze ki nkutadde eh. kati maama ye nanzikiriza nangamba genda eh, ah, nakasanga kandese nokundekaakagaganatera otuuka ekaliisizo eh! Eh, ah, ah, nagenda ku boda yanzirusa eh. eh, netubasanga nenyingira dijeroni yali abalesa abana bakayoca ate dijeroni yantwala yandita ne wit ndaniko bere ewuwe ewit awe wa dj vampire mbeera neroni ne vampire awo naye nga ŋamba endongo ngitandise nti okuyimba nali mmanyi nga namazina mmanyi naye nga ŋamba ntandise ntya naye ngaakatandikire mu mazina gano ngeri gyenzire nabaana bakaliyoki natandikira mu kaliyoki ninga kantandike obubala bonna ye abaana nga bantwala kati abaana abakalyo kyati bapanya kibuli ne bampita nnyo kidi tutambula ne kayanga kakidi e, eh, twatwaganga bansabira e, bawala bakulu e. E, nga bakola kalyo kina e. nali mbakyala bawala bakulu nga bantwala nga ni mwana muntu nga mpita kidi kidi nerinnya we lyakulira ewaisaawo ewaisaawo erinnya lyakula kidi kidi, kidi. Eh kwa nali tambula mba mba wala bakula bakalyochi ndika kid mpeze sawa tengenda nezi na nesa nyusa abantu nezi ayo mu nda mu dressing room ne njja ku stage nezi na buli kimunga akikola eh. nga nzina ne mayiminga ne nkola ne nyambala gomes ne nga nsanyusa abantu nga bampita kid kid nga sawa dj yako era mukama nyambe mbere bweti mbere kid forever kati mm. wakolako na abayimbi abenja ulo eh, wabazinya ku bande ku video bwo bwenja ulo eh amoti na yeye yasangira eh nze ah. Eh, kenzo Eh, nze nemaliza kinamukolerako okwo nga tutwala ntuzina ebinnga tugenda nga waba agenze ku stagi fe abasookayo netusanyusa abantu yenaddayo nga tumala nga waba yakavawa egundi e, e, ekasanga ti netugaa kati tugenze ku comrades tulina omusooka namukolerako nga akyakola ne ba mc pimpina kimwengedde pimpina <laughs> eh, twakolanga ffenna nkugaa enkoledde bantu bangi neŋŋendako wa agent naye agent naye nemukolera dda agent eh, olionize muzira stivo nenvaayo nene ayina video yange ayina video zange zitwali mu fenda neerabira n'okweyabira bangi kale kyengezako kugamba nkoledde bantu bangi mm. nzize ntambula tambula nga nonya watuufu kati bw'ova ebwayise mm. otuukira wano watuukirawa kubanga oluyimba nti wa tewajja nalwo just Ongambi wazinako omukali yoki wakola ki wakola ki olongo kyali bwayise. Eh nga ndi bwayise okujja eno mu lockdown wano wege wegrid a ah, a ah, kali kangu kangu kangubulire amoti mm. nali wa amoti okujja na amoti nimuganja yatandika kuyimba. Mm. Ochegedde mm. na ngamba ha ah, ne ngamba denyira kola event masse ogula byomba bichi bichi mujatandikira oyimba. Koze eh ngeze ngo nganda bude buja kwa bugenza muti event wana ajukulira ne eh atenga cha muzini la jukira ya gatu zine ne musajja nzo kuwangira nzine nzine paka wano mbere we nganzina kwa muti ye mukole denya ne video nyingi zaindi na yenga tuzina eh nga tumu yamba ke Alex Muhanji e eh, Alex Muhanji tu eh, eh, eh comedy store wanzi nyene aje ku stage nsanyusi za abantu amuti aina buzibambi lwa kubanti ensasula ya sasulira mu dollar Mm. Ka... Amoti, chuse, Ayu, musabe mitwala etaano akuba mitwala abiri amoti ogenda kwekuba obwavu kati neŋŋamba waayi kati aliko kujjakeŋŋenda emaki ndyenkolekya muti yali yankolera nedduuka ebwayise nga nkola ayina layibulary ajenkolera nemuwa eh. abaana abala baddansa ne bagikolamu nenvaayo mhm. nentandika nenjiya new life wani makindye najja eh. buli kimu najja ndi nga bwondaba nenjija waliwo omukwano gwange pimpa ye yali ansuuza wani ku salama road mhm. nenjija era makindye nakamalamu emyaka ndoozange esatu eh, esatu ebyo esatu ebyo ee kati sisinkana otya aba producer wo kati wena gye makindye ne ŋŋamba kati ntandise okuyimba ebyamazina nga mbikyaye nga we nagambamu oti ati nga ŋŋamba ebyamazina nja kuba nzinya bano vidiyo bankubidde nkole ki naye nga buna okuyimba bwenkola ki bwenyimba bwentandika okuba nali sinnatandika mhm. awo nentandika okuba siriyasi kokuba yakayimba awo neŋŋamba ah, engolo munzikiza neeruma soko tuimbire mwaka kaimbe ngoyo muzikize obwe kiro butusengolo kamuzirabe abakaza abafumbo baziba kubebali baba kuwa tomonye mitwe jiba minene paraso ya soko kaimbe kiro muzikiza zine kola chi ne ka ne eh zine ka gira mu version endala eh anti era nakamusaba Oh! Engolo muzikiza ah engolo muzikiza engolo muzikiza engolo muzikiza abantu baze kuba kwata leka kudduka mm. tolina nakyo ngambe engolo webe kusiye guma guma hey, eh, wekiri bwekityo kwata leka kudduka ah, tokyalina nakyo ngambe engolo webe kusiye guma guma tokyalina gye weekweka wekuba kutya watya tolina nakyo ngambe engolo webe kusiye guma guma hey, eh, bwekiri kati mm. oro akwe kaimba ka kasoka <laughs> e, eh. nete kali hiti eh just nakakubagira o bintu byanje byagezesa eh, e, katambulamu eh kwa kuyimba nali mmanyi naye nga ngamba ntandise ngamba nga ninga atandika asaaga obitegeera eh, eh ninga kati kangere kati loko down yawo negwa wawo ha ah, banayo obuziwa loko down yawo mabala jukira ni tambuze ngolo yange e mabala machindi wa ndetabuse ni bagala abagala ntambuza ngolo nge tabuse e machindi eh, eh nga babolu wange bazakola palaso bakola palaso bazakola wange ah loko down nenyigira machindi awe katwa wawo nga wachi wawo nesoka mbera wawo kumala akabanga awo nenvaawo jjukira mm. e, wa pimpa nali navaayo nga pimpa ayinamu ebyamugwako binaali mu kampeni bya bobi wayini mm. e. Eh, e. nenkolaki nembeera nenga alwakisivayo nenjewa ati nyawo ati nampa oluyimba lwa saaki gwe njagala naye anjagala saaki saaki hey mr google ono muwole anansasula saaki saaki eh? hey mr google ekisanje kiddakani anawangula abantu ga baddamu kimu saaki saaki no, no. hey mr google bikulemye nkubuuza ebirala saaki saaki e nalukola nenduyiyizaawo obuzina bikibikibiki naye ngezaako lutambule nalo luyimba ah, mariyachi ndoza muliro msajja abakolera kenzo muliwa amoti nayenga amazina go ngangalimu mbikwasaganya ebi ngabwenzina viyere ebiseera ebyo eh, nakajjera tukole vidiyo naye buligita vidiyo ya buligita iyo yatambula eh, sifa abajizina eh, nze yajiggala <laughs> ah, naye batankolako nzibalinako buzibu nzekankuba endongo yabwe abasajja baleke bakole ebyabwe salimu sale naye abawa ku ssente kikaza kyo bagira njagala kumbuulira kano akayimba kano aka sente nina akayimba akafuusa ensonga mu ggwanga muno akayimba ka sente nina mm. kati awo saki saki namukola n'atambulatambulamu waliwo abantu besaawo ne bakubira amasimu tujja kuma ne jenga biki bagagga nendula n'embeesiga bali bweru bakomawo naye wajja amasimu tegaliikaakolaki nga ndaba amasimu gakozeeki neŋamba waayi nga lolimba lwayitako mm. kati neŋamba mm, nina oyiya ekiddako kati awo kwekuyiya ekyo ekyaki ate nga nfunye n'emikwano mingi wenakwataganira ne kirabiiti oyo producer yankubira engoma kirabiiti sentutandika okukwa tukwatagana bambi naye nanyamba netwandika okukuba sauruzana muwadde ekikumi mukwano just egambe kiri wanu laavu eh, nankubira eŋoma ensajja omuntu wajuli ayinza okugamba enze eh. yalwewandikira eh, kubanga mwetegedde nga wonalwa nomuntu emyezi ngaena hmm. nga mwetegedde gwe gundi okimanya okubana omuntu nga mubeera mwena buli lunaku nakutegeeraga ekiddiraye nga buli jakumanya akuulira kati okuva olwo katuli baluganda kajakuba eŋoma yantegeera bitya musubscribing ku YouTube channel ye. Hmm? Mujje ku online medium subscribing. Esagala moyo kwase kididi atambudde ndoza muulira msajja watunga anonya ngoma. Kakati kididi naka imba kempulide ko mu audio. Nenga tonnakata. Katugambe ka. Akayimba akasinnakata waluwa kasirya nyama ko gamba. Ngambye eh, kila bits yakubira ekidongo. Ye kinkubira. Kati kila bits oyo mkwasaganyo otya mwatula mutya ne mutandiko kube ngoma. nemwetereza omanyi ono bizineno bizinesi erimu obuzi bwa ssente eh. Eh, kati mwakikola mutya kubagotunulidde ssente naye ate waliwo abantu abalina wanulaavu kirabisi gwenjogerako wali omulabyeko mm-hmm. kirabisi oyo omulabako eyo gyalaba nga omusajja oyo engoma yaginkolyawadde ku free with no pay bwereere kubanga ye yantegeera gambye ngaomuntu wonategeera gotofuna nkomuntu mukwano gona omutegeera ngaomaganga notamulabako banayozo gabanayo nalaze wansi esa ansanyula buli omulabako nkolaki kati tata tweyamba fena ate yawuliranga nomulamu wange olina nga talaba vaibu ngirina avudde nga ndaba nga za ndaba kuba katituludde ebbanga kimanyi kati noemya nomwaka ogumu ekitundu guweze okitegedde eh, anti kati okutuuka kati eh, gwe kyomanya kati yantegeera nekyenyinda okuyimba abakimanyi eh. yakubira e-, e-, kumanyi nyimba zange kati zayina tulina arubamu nga bbiri nyumba kumi nabbiri gatako kumi nabbiri zenyimba meka abirimu nnya <laughs> banaye tulina enyimba nyingi nekirabiiti nyingi nyo gwe kyomanya yantegeera mm. kati kukyomanya ninze nfune naye akole ki ate nga sola muvamu ate naye waafuna tanvaamu olaba ngamba waliwo yaze ne mukubira nampayo ekumi nayo nampayo ekyetaano aba takutegeera eh. eh, nagamba ate nga waliwo ogwakoledde mulala ati oli azize ku luyimba lwaffe lulye lwa sente nnina naye namukoledde nampayo emitwalo asatu kankweyo nange etaano aba ntegedde era nange wengera n'enkola ne mugamba nfunye mm. nage mugamba kwata yao tusokete kwa eche vibe kubera twakola vibe che gambe vibe tukoze nyingi zili mu studio west chomanya buli wetu zikola iba vibe mm. buli je tukola kati tuba tusanyuse tuba hape buli chetaki sachi bela wo mazi bya kunywa echi ikati e kwe gatu etegera tukube ngomera twayaso atwaula kati ah uh oyina nyimbe e, zofumba eh jezini already ezagwedda nga ekira ni mu mastering au mastering zili wa mastering alateka wali Eh, namala dde <laughs> eh, okwogera ebyange byonna ne biggwayo ku microfoni nga kira yasigadde obiseera ekitinga gambyako ekibuuzo kyenkubuuza hmm. bwoba oyimba enyimba zo eh. oyina pen olupapa oteeka wali nosa ah, ah. anti obula bagambye nyimba buyimbye nyimbira awo mu studio vibe kira wagamba akukateekeyo kanyumye akototeekayo akukateekeyo kanyumye kateekayo gyoyimbye nze nyimba akuba wawulira vibe gyawulire muyiseemuteekayo kwanze simanyi kuwandi sijja kulimaza okwandika sijja kulima sikumanyi nnyo saasoma nnyo kiri awo yakyolawamugnaggamba nze kusomero nali musiru asemba nga manyi fine art yekka yekka na music nga kyekyendi mutwe namazina webale era buuza buli aba buli andaba wane yasoma nanga akimanyi nali ntegera music nga baana baninze kimu ku sunday main hall okuba wakadanke <laughs> bingi kati kunda banga kuba mukono ebintu ngaebyo ewe bityo kadiza aya ebagawoyo kidid ali bibye ah, kididi alina wakayimba akapya twagala akatuweemuuko tumanye kayimba kikakwata kuki omanyi omuyimbi abamu bajja ne batuwa vaibu tebatuwa ku bwamukwano sokombuliro ina eh, akayimba kotutegekeddekagenda kujja kididi alina akayimba eyakafuusa ensonga sente nina nga njagala nkwongereyo ku mboozi twakomye nga atugamba nti weyajja nasinkana omukubi w'ekigoma kila bits nakimukwatiramu kati mumala okukwata oluyimba olwo okuluwulirizaamu biki oluyimba olwatambula lutya kila bits weyamala oddukwatamu ani yasooka oddufuna lulyoke lutambule ah, oluyimba olwo kira bisi yalukola oluyimba olwo nokimanyi oluyimba lutambudde mhm. nga olwedde nalutekayo dda nalutadda oluyimba olwo nalufuna eh, oluyimba bwe nalufuna nendutambuzatambuzamu ku bakyali banga awo ku bulayibulayi bwwakulekaana jukira studio eri wakulekaana eh. eh, kati oluyimba olubanja bali balufuna netutekayo nekugundi ku mitimbagano gino haubizi mp3 jajja nendubasindikira mm. bani bona bali baluteekayo dda nga tunakwatayo nga nalutuma namami we Eh? natutuma ntya mami we kubanga wekatandika mami we mhm. eh, wanji dadi we nze natuma mami we kuba kye kyanyumira mhm. olimbo lwo nga nalutaddanga ne ku youtube gyeruli audio olimbo lwo nendukola ne vidiyo mm, eh, audio ngaatambula muno mukusalaama bamanyi nga bakusalaama lodi bano bakyali bange omuyimbi gyali aba industry mm, mubiseera ki mubiseera kati abagambe nti akati tuli mu mwezi kiguno tuli mu gwa kumi mugwa kumi kati balanga mugwo kubiryawo eh hey. hey, oliba ruludde hey, mugwo kubiri hey. wenatera oluyimba olwo gogwokubiri ogwo awo wenatera oluyimba audio netambula netambulamu awo ku salama wano ne mu industry bano baproducer nga baibaninga oluyimba lwakabi oluyimba lwakabi liri pasonansanga naluulyamu e eh, oluyimba olwo tujja kukola otegedde eh, nogende wabawa eh, oluyimba nga lwakabi kale bana bali mu industry kesamu baani oluyimba lujja kukola bafaino ogenze bagulu nedi oluyimba olwo nga lwakabi oluyimba lwani olwo otegedde kale nga luli awe kadulimbo lwe ne lumala ebbanga emyezi nga ah, ena nenkola vidiyo vidiyo nenjikola vidiyo olimbo kimanyi olimaze n'omwaka guwera nakola ne vidiyo nenjiteekayo nemala emyezi nga esatu nga tetambula vidiyo genda olaba emyezi gyemaze najiteekayo nemala emyezi obanga ebiri eh, nze gambye nagiteekayo dda vidiyo nagikola dda nagikolera naawe okujja live opposite ngugambye nakomozi yakwata dda vidiyo vidiyo negiteekayo netambula nekoma bibiri basabuskwaiba mhm. nga bali mu kikumi kumi nabameka nkugambye oluyimba nagenda olulaba ka vidiyo kenkoze kakera kumaca nekatambula wanobyakatandika byakatabukajjo juzi wano gwamukaaga wano sijjo eh, eh, mhm. juzi Mm, gwa mukaga gwa mukaga gwa bitabuse gwa mukaga era okulaba olimba lutabukidde emyezi ebiri eyo limba nasanyuka nnyo kuba oluyimba lwo abaali balumanyi wonna bankubira oluyimba lwo nolutabuse kuba musite abaana baali balukuba musite nga nalutambuza dda muzayi yonna yonna banga baluyina oluyimba musite lwajje lulinga nalusaasaanyayo dda nga vidiyo bagirina era we lwakuba weeru ti tiktok omusite lwatandika okkubirawo era kyobula buli omu yajjanga mutawuni oluyimba nga lutabuse mutawuni oluyimba nga lutabuse kumbe nali naluteekayo dda nga baluyina mu kompyuta zaabwe ee eh, nga tebannalumanya nnyo eka eh, oluyimba luludde jasi lukubye bukubi tiktok yerufudde ensonga nange nakira ku macya nengenda osanga lul mukke kogondi ku youtube ningabaki hmm. olimba ate olwali mu bibiri lubeera lutya mu thirikke ngenda hmm. okuddayo nga luli mu tenikke olimba nga lwamuka <laughs> eh, kati luli mitwalo wa kumi namunana simaila kwa lugenda mu abiri eh, nga balaikinge bashealinge bannange kyayagala mm, nyingi njagala tutuukemu emu miliyoni nga bibiri eh. <laughs> kati oluyimba lwe bwe lwamaze okutambula nebutambula essanyu ne likubugaana essanyu ne limbugaana nnyo nnyo nnyo gwekyomanya tiktok kyeyankoledde jukira nakola ka vidiyo nze nali sina na simu nebiseera ebyo eh, eh, ah, nga sina yadde mapensa nze nga ndi kuno sina simu kati neŋŋamba ah, kuchali wange ni mugamba kwate ka video ka mwana lwachi sina simu adengo ni simu ngato ina video yange masimu yo mm -hmm. he na kwata ya unangamba eh teka ko sente na ninga ndambula na kaledio kange yalinge simu yange mm -hmm. he akaledio ngajira flash ningamba ningamba mwana kwata ya wakantu ali ya kupoti ma bamita manager lo jamani jinga riko mreko moyo state icon kati mhm, eh ni mugamba kwata mwao na kwata yo ka video na akateka ku status ya kumacha na kila ngamba ka video kono kenata de ku status manje kali ati kali wala abaana bakatadde ku tiktok katabuse aha kadu walu yakaja kuseta si yena akateka ku tiktok nakateka ya kange kenyini ka video just na nateka ku test ka video akange kenakola mm. ye akala wa kuseta si naga mwana no nakateka yo kuiye mm-hmm. shegedde bamuita amuli wa kenzo ku tiktok mm-hmm. e yakateka yo mm -hmm. nekatambula nga kange kennyini akaka nali njogera musirike ebikiiso nyo ninaako nekatambula kati omwana nagenda ku tiktok nkebera ku simu eh, ndaba akantu katambula nnyo nefuna essimu awo ginafunawo mangungu nenzigulawo tiktok awo e nagenda olaba tiktok yange ekubidde okke ah. nali nakagigulawo <laughs> nagenda olaba tiktok ekubye mhm. era kati era kati munaye bwentu ne youtube ngaetabuse kitegeeza ah. kasinga tambulya nnyo ku tiktok na YouTube. Mm. Kale, kati akaimba kama lokutambula buli kimwo kwa juke tuli mu lockdown. Tuli mu lockdown. Kitegeza tonna ka performing. Obadde performinga mbina ebiseera. Ngambye ghetto ujemba dembera mu ghetto jenkolera mu video. Eh. Eriya okusala malodi bajita swehe. Tuba tu performing nga buli Sunday. Era nze performing nga buli nako na kolera nakasachi akatambula nga kutema microphone nga sika slides. Mm. Eh nakakolera okugeto swehe. kati kitegeeza ne bamala batuta kati aa ah, ah, nze performance nzikola nnyo okumanya nzikola ne mukuba nkolera mu performance buli we nsanyuse ensi eh, osangana obwana ntandika obuyimbira nga just nsanyuse busanyuse e, just nga ngambye olunaku lwaleero kansanyuse ku bantu bokatundu <laughs> kyotagenda moment kikyotagenda kwerabira ennungi kwaka akayimba ka sente nina lwe wakata moment kikyotagenda kwerabira eyessanyu momenti akayimba ako lwenakata eh? sina moment gye nnawulira kubanga we nakateera tekaakuba ne we nakola akantu ka tiktok ako ne kakuba eh? hmm? momenti eyo gye nnawulira eyo essanyu eringi eh. eh, nali nkyakugira momenti eyo nze gabi gyesayinza kwerabira natambula mu kkubo eh? Hmm? nga buli omu agamba gwe okimanyi gwoli ku tiktok ogwaliko buli wangena nga buli amanyi jukira akayimba gambye kali katambula tambula damba ntu abulijja abamanyi abokusalama lodi lwafu makindye buki ku studio studio studio obo nga kayimba katukatuka yo dai e bulai bulalo bo makindye kati buli munga nsanga ngamba jukira nzina ali mutambuze makindye muno buza tewali abadansi nga tambuza kigere ah tekawo mukono ne bagutema aleka tuwe byajja mu moto ko kuzigala ah ah imuloka ne wadde sinafuna muloka kati kyatambula akirimbere wakanne nebaka naye ngo jeke ekyo eh, okuuta enfudu nali ntambula zenga mbera na kale dio kange buli omunga nsanga mu kubo buli omu kusanga mu ghetto wa mu Kosovo kuno ayise wa ayali wa ali machinje katwe ayambuse wa kum eh kumobala ka ayise mbadde ntambulanze kati nkubulinga buli omwa nsanga surprise nafuna buli omunga ngamba okubye hiti kuba mbaddawo nga maama ndaga kavidioko nga nobogera mba maama mbaddawo abadde ebweru mukana wange ali bweru nasindikira kavidioko kusimukakano kika e eh, nga boge omanyi omuntu okugaana tagamba ebintu bagamba bikanga bukanzi omuntu abadde bweru eh, nga buli ansa ngamba nyina tata wange amaze ebbanga simulaba ali london ate kati yampereza akayimba nga gwakola ki ku whatsapp linga eh, banne sifunakoba ngamba mbu mbadde ndi waliwo abaddeera akayina akampa mm -mm. London, Nigeria, gundi kwegabanga zeneka nganga babana yoba kasimera kumanya ennyonyi ze London izo za gwao ngende mba kuba ekivulu <laughs> bade na mbona surprise hawa ndio esimu nefu na nisimu bampampe ngai surprise za gwao ngai au ah, inoku bana simu atiye kwata simu ani ya jikuwa jebali manager bamwita jebbi namwita na manager jebbi nekita ye anko yakola ki yino nafuna da ali no kati no ndala yakamba masimu nga kadana tole tendala gabe kati tokusana kwa tendala eh bampa buwi eh nekita jebbi <laughs> kati kati soko mbulire eh era tingatufude ku best moment kati mm. worst moment shije wafuna kubanga era buli kimuchi bakye kirungi nechi eh. worst moment shije wafuna utakayimba ko aa era mubeeramu abataagaliza ngaoli akusanga nogamba lwaki ona nyiigidde omuntu bulijjo omusanyufu akulaga ti musanyufu lwaki anyiiza nomusana nga asibye ekitaafu kyokka ate gwe abantu abasinga bawise ku bantu kumi basanyufu ate osanga ona anyiiza noga kitegeeza bujjo gweyuda gwembega ate bujjo gwandaga nti onyaa just ati mulimu n'abanyiiga wasilife gyensaza ti ntambulira mu industry tebulaba kati nabekweka mbeera wange nzekka nayesikati newalala wasi biki byogambye ebyo wasilife wasi moments eh. eh, nazeewala kuba nalizirabye nga nyingi gwetemanyi ee eh, mwezi nyingi neziriwa mubano abenkokola benaggambye kati mba nyina kwekuumira eri okufuna essanyu mbafaani nyina kwekumira mbanjagala naye kati ogenda genda otawo wekuumire ku jja live <laughs> ah, abalungi abatulaba tuli ku online medias uganda kyano eh, yokka kosanga ebyakabi kosanga n'abayimbi ndowooza otuwulidde tulina kididi eh, official sogenda n'omukeberako musajja akubya akayimbi akafunsa ensonga sente nnina naye nga sineeyongera ŋŋenda kujjukiza osubscribinge olikinge okomentinge nange onoonyeeko atruth kaili mbaako ku facebook ruth kaili ku instagram ruth kaili kati uh, otukubye akayimba sente nina eh. olina yaawe oluyimba olulala awo lwomaze okutaawo ba awo nkuba oluyimba sente nina abasinga abayimbi babaibuza kidi azaako ki bafaani azaako ki baani bonna eh, bangi bonna ne bayuda bonabona abagamba kati otalina kyazaaku eh, awo yabiwedde jasimikisa mm, nengamba obadde ki ate nga nyinawo enyimba zange zenakola edda nengende wakkira nimugasokojengaba ekkira twakola dde enyimba mm-hmm. enyimba nyingi kati nengamba kanje oluyimba lwakankujjeko embuzi nga nalukola dajukira nze sirya nyama mm. eh, nze sirya nyama gemazima eh, eh, eh, mu oh, byaddala sirya nyama naye nagamba kati nyama gesitali eno ngiyimbyeko ntya mhm. naye ngamba kati kangiyiyize enge gesitali ya nyama ate abasinga bambuuza kiridi ogamba tolya nyama baali bankubye n'okungu lwaki olya enkoko enkoko gitulekere naye ngamba naye bannaye enkoko kiba kinyonyi. olabye embuzi mweno vidiyo twalabye enkoko ennene ziti kati. Eh. Eh. kiki kyogezaako okulaga mu vidiyo eyo anjagala ah, kubalaga ti nate ntegeeza enkoko eziba zirina ebyoya nga biki eh, ati nazo ziba nnene waliwo ekintu ekiba ekinene ngaolaba nakyo kyetaaga ebyoya eh, ekintu kkyali kinene nga eh? nga kifulayinga anti itikani fulayi ebyoya bingi kankujeko embuzi enkoko sijagala gomanye ebyoya bingi Uh, njagala ojjukiza abantu okusubscribing okunoonyako ku handle zo zonna eh, abantu bannoonyeko bambi basubscribing nga kidd official eh, basubscribing ne one medias product one medias one medias eh, one line medias online online media online medias ekiminamu mwetuma ekintu kyenyininyini kyetumanyi kati banekemukuba abantu kati online nze nkimanyinga online kyenyininyininyini online oba online ye yeah? katukwegamba kati ze mugenze nemukiŋŋamba nga manyi bamugamba waliwali online kyakyovula mbadde bagamwyita baani online medias online medias ate nga nkimanyi online kituufu omuntu alina okuba online eva eh, kate kati onlinemubayina <laughs> online medias mubafolowinge ne kidd nga kwali kasa mungi jjako temugenda kufuna mbuzi mugenda kusigala ku nkoko ate ngaebyoyabiki bingi mm. mubyewuliriddeko saagala ekyo tetukiddamu tukimaze ah. Ah, mbadde n'omuyimbi gwe bayita kidd uganda osobola omufolenga kakubya obuyimba bungi eh, mwe muli ne sente nina ayina n'akayimba akapya kali mukunakalokodawn lokodawn yanyiga nnyo nentekayo akayimba ku youtube era gyekali tuli mu lokodown eh, tuli upanddown mista covid ne muganda we masiki gyekali obadde okamanyi keni eh? nubi omuguwa gulewa ee eh, gule mukomera edi ekirevu kiriwa ee eh, a ah, kiri mukomera nubi ekitaba kirina e ye nga tetukiraba kiva mukomera edi ekirevu kiriwa ee nkirese mukomera baliwa bano tuli mu lockdown e tuli apandidown mista covid ne muganda we masiki ah, nababuuza ani afuga wano mista covid e ne muganda we masiki oh, jeri ah. byebyo nno eh, online medias uganda eyoka kyana ekuletera ebyamakulu ekuletera eh. ebyakabi ekuletera ebintu ebiri fresh tubadde ne kidd uganda gwosobola okufolengako ku media platforms ezo zonna kwali ku facebook ku instagram ku tiktok eko eh, okubadde akayimba akafuusa ensonga sentenina njagala mukazi gwenzina yakuteredde n'akayimba akalala kachali mu audio gendo eh, kanonyeko kankujeke mbuzi enkoko sijagala akidisirya nyama chokabanda bandurunkana omwana ono <laughs> eli osobola okunfollowingako ku media platforms okuli instagram uh, ne ku facebook ne ku twitter eh, e, kwendi atruth kaili rruth kaili k yli -E. Eh. Eh, nanga amanya agange yenze kidd official nga ndine luth kairi e, eh, fena tuli ku medias zonna zonna mutunonyeko ku youtube instagram tiktok kati gano tusakingako kidd luth kairi tojja kufuna mbuzi <laughs> bajja kujja kenkoko wali bajja kulekera ebyoya byayo <laughs>